Keväinen päivä. Mikä se ihanampaa kun lähtee polku pyöräilemään. Mutta ensin kun lähdetään pyöräilemään, niin tarvitaan tietysti sopivan mallinen kypärä. Tässä on tämmönen aika mukava virtaviivainen. Niin kokeillaanpas. Kypärä menee päähän mukavasti ainakin. Penni, joo. No niin, ei, mutta eihän kypärä tämmöinen voi olla. Nythän tämä suojaa vaan pelkästään takaraivoja, ja etupollo jää kokonaan suojelematta. Eli liian iso. Seuraava. <laughs> mutta tämä on kaunis. Taas toisaalta, kypärä ei saa olla kyllä liian pienikään. Eli vaihtoon. <laughs> no nyt sattui. <laughs> Tämä sopii varmasti. Ei, ei. Kyllä tämä on ihan liian pieni. Kokeillaanpas vielä neljättä. Tämä on nimittäin heijastava kypärä. Näkyy äärimmäisen hyvin myös pimeässä. Sopii oikein hyvin. Katsotaanpa se remmi vielä, että menee kiinni. Noin. Tässähän tämä. <laughs> niin, muistakaapas nimittäin lapsukaiset, että aina pyörällä kun ajetaan, tarvitaan kypärää. Ja kypärän pitää olla juuri topakka, eikä heilua, eikä hölskyä päässä. Ja remmi topakasti kiinni. <laughs> No niin, nyt on kypärä löytynyt ja ei muuta kuin matkaan. Mutta kurkassaapa vielä, ettei varmasti tule autoja. <laughs> Eli tie vapaa ja hellurei!